Easy, easy, Oh. <laughs> Down, please. Take a breathe in. Breathe out, breathe out, breathe out. Out, out, out. Yes. Squeeze Breathe in. Out. Straight लेट जाए नीचे तक खींचा बहुत डीप था है ना बहुत ज़्यादा so that help almost feel like मेरी बोन्स टूट जाएंगे <laughs> Slide down, please. Blue color. अब हम करेंगे सी सिक्स सी सेंसर के नीचे इसको यहाँ रखें loose. लूज ना ऐसे रखें यस That's right. Perfect. जैसे जैसे क्रैक कर रहे हैं बॉडी लाइट हम्म। होती जा रही है ऐसे लग रहा है ना जैसे कि वज़न निकल रहा है बॉडी में से जब पूरा फिनिश करूँगा ना तो आपको नींद आएगी वही देखो ऐसा ही लग रहा है <laughs> चूज कर दें गिरा मनी में आपको easy easy easy yes easy easy loosen up L four का इंटीरियर ट्रांसलेशन करेंगे हम लोग महसूस करें ठीक है breathe in out in, in, just just back cut back गिराऊंगा नहीं मैं just easy easy easy same चीज़ पकड़ें दोबारा से गिराऊंगा नहीं calm calm down calm down calm down calm down calm down yes close your eyes close your eyes close your eyes सीटी जंक्शन करेंगे हम लोग यस That's all right. अंदर धक्का मारना अंदर की तरफ पुश करें अंदर की तरफ पुश जोर से जोर से सीधा कर दें यहाँ से हाथ पकड़ लें पीछे से बस बस एक और पीछे और पीछे इससे सांस कम आ रहा है मुझे लग रहा है नॉस्ट्रल लेफ्ट से या राइट दैट्स राइट आओ दैट्स आईब्रो क्रैक सब कुछ क्रैक हो जाता है क्या yes yes yes sit down please उफ यू ऑलरेडी फील स्लीपी चल के देखिए कैसा लगता है काफ़ी बॉडी लाइट लग काफ़ी हल्का लग रहा है हां अभी थोड़ा सा वार्म भी फील हो रहा है आई थिंक ऐसा लगता है आपको बैठ जाइए बस हां but I feel very decompress मतलब जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे फील होता है sometimes that has gone down fitness उसकी वजह से ढीला छोड़े आप इसको सांस लें छोड़ें यस छोड़े ढीला छोड़े ढीला छोड़ ढीला ढीला ढीला बस छोड़ दो आप कुछ नहीं करो तो ईजी कर दो easy easy easy yes loosen आप यस इसको लाएंगे यहाँ पे ईजी परफेक्ट लूज़ कर दें लूज़ हल्का सा ये लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है दर्द कहाँ होता है लेफ्ट साइड ना हाँ तो लेफ्ट इंक्लाइंड है ये इस तरीके से तो ये नीचे है ये थोड़ा ऊपर है तो we fix this is well सांस छोड़े फिर से सांस लें छोड़ें फिर से सांस लें छोड़ें छोड़ें परफेक्ट सांस लेंगे छोड़ेंगे फिर से छोड़ें परफेक्ट आप गर्दन उस तरफ ले जाए उस तरफ पूरा घुमा दें गर्दन just come on come on come on come on come on come on sacral base interior है आपका तो उसको हम पुश करेंगे in order to set it दोनों घुटने मोड़िए इस तरफ टाइट लगता है या इस तरफ टाइट लगता है सिर्फ राइट लगता है उल्टा लेटेंगे मैम ढीला छोड़ें सांस लें छोड़ें यस छोड़ दीजिए नीचे सीधा लेटेंगे सिक्स की तरफ तो राइट की तरफ यहाँ पे ऑल क्लियर है अभी यहाँ नहीं आ रहा डिफ्लेक्शन कोई भी ये थोड़ा सा रहता है लेफ्ट साइड का सांस लें धीरे धीरे करके अब कुछ मत करें थोड़ा यहाँ पे आई यहाँ अगर ऐसे पकड़े गर्दन को इसको ओपन कर देंगे बस पकड़ के रखना है और एक वही जमा के रखेंगे ठीक है और पीछे गिर जाना है गिर जाइए हाँ सांस में छोड़े इसको यहाँ रखेंगे आप इसको भी दोनों हाथ यहाँ पे That's very good.